Grabe, price Yo, what's up mga kama, mga tags? We are One Tugs. Nandito tayo ngayon sa aking page sa Innocent One, yo. Yeah, dito kami ngayon sa Centrix Cubao. Yan, Centrix Cubao. Centrix Cubao ba? Oo, Tama, okay. Yes, at si Smagless ay uh, nandun sa bus. Nakasalang, nakasalang. Yun. <coughs> Ano yung durag ko? Baka naman, baka may mga may ano dyan. Oo, may mga ano dyan, mga buting puso. uh, <laughs> tumatanggap po kami ng mga durag. Uh, ipadala nyo lang po, uh, mag-message lang po kayo. Koga automatic. Durag. Yo, shoutout sa iyo Ronald Aguilar. Maraming salamat sa mo. Ano eh, <clears throat> talagang sa ano, talagang mag, pa, magte-thank tayo sa kanila din talaga. Ano. Talagang uh, yung mga nag-request sa uh, wish bus na ano, Siyempre, oh, maraming yan. salamat sa inyo. Sa mga tunay na mga katags. Yun. Naiyak tuloy ako. <laughs> Pero tsaka na tayo iyak. Pag, ano. Yun, maraming maraming salamat sa inyo. Natupad na yung pangarap natin. <laughs> Kahit sa mga ganito lang. oh, <clears throat> napakalaking ah, bagay sa amin kasi nito. Yun. Ah, jam into the yun. Kakantay namin yan ah. Bakit ngayon ka lang? Yun, RG eh, si RG oh. Tayo number 1 fan ng Wantags to. Shoutout sa iyo. Arian Paul Ravelo, oh. yun sa Kawit Cavite. Shoutout sa iyo, men. <clears throat> Maraming salamat sa suporta nyo. Idol, ano kakantayin nyo? Uh, pas, salamat ka, mahal kita. Tsaka yung uh, ah, RG, bakit niyo ka lang. RG. Bawal daw katin on the wings of love eh. <laughs> Tama ka, ano, Bili. kayo balot namin. Malapit lang kami sa Centris. Ba, saan ka? Sige ba? Ano sabi? Bili daw ng balot. Ayan o. Oh. Pwede, pwede. Nagugutom na kami. Oo. Asan ka ba? Lumapit ka rito. Dito kami sa tapat ng McDo. Joshua Dimaano Campo Mayor. Shoutout sa'yo, man. Pabigkas, Lord. Sila kay kaya nasa na. Adonis Alolino. Shoutout sa inyo. Di ka na nakakasawang tingnan Pagmasdan ang iyong mga mata wow, wow, wow, wow. Susundan, susundan Sa mga <laughs> Akala nyo ilang years no? Uh, after so many years uh, Hindi ko inaasahan na mag uh, tawag dito Yep, sige ano Di, ko- di namin Hindi, pero naasahan. na- doon. Ah, yung ano, yung, ano lang yun. Ano? <clears throat> Dito, yung scanner. Di namin naasahan talaga na Hindi, scan. ganun pa yung ano. Pero talagang maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sobra. Yo, pare Nega eh, Bone, what's up? Scan yun, scan. Oh, Nega Bone, Malabone Tugs. Shoutout sa inyo. Application din yung bag. Hanggang ngayon, two Glocks and Crisis darating tayo dyan naantay lang natin yung bus-bus uh, ah, ni Ninong uh, Georgie yan isa sa mga wizard uh, ng uh, wish bus isa sa uh, may malaking uh, bahagi ng pagtulong sa amin scanner wala kang scanner uh, Bob hindi pipicture lang yun <clears throat> dahil sa inyo yun kaya sa niya yung mga bago pa namin ano, nakakagana, nakakagana talaga. Para akong ano, bumalik sa high school yan. Sarap kung ng kanta. Ito ba mo, scanner? Meron Shout out from Kamada yun. Sino yun? Si ah, Rich Ray. Shout Shoutout sa'yo, men. Rich Ray Arquero. Shout Shoutout. Aljun Ong. shout out din sa'yo. Sa lahat na sumusuporta mga katags, mga ano. Finally, we're here. Ngayon si Smag ang nakasalang sa bus. So silipin natin ng konti. Ayan. Silipin natin where is Smag. This bus. Hintayin na lang natin. Hihintayin na lang natin. Ayan. QR code <clears throat> meron dyan. Ito scanner. Meron siya niyan. Meron yan. Baka binura mo. Kala mo walang gamit. <laughs> Dito na paggamit mo. Ako na nga lang, ako na nga <laughs> lang. Ako na lang Panay chicks kasi. Panay chicks po si Bam Bam. Pinura ni Bam Bam yung ano niya. Panay chicks kasi. Yo, shout out kay Elvin. Yuri, what's up Yuri? Ron Romero, shout out sa'yo. <laughs> Mark Bakela, shout out. Oy, ah, si Ko. Vital, ayun, shoutout sa'yo men Malapit na yung project natin Konting, uh, konting uh, ano na lang Tawag dito um, Konting panahon na lang KB, good luck din sa'yo Yahoo Ay, salamat Yuri ah, Si Blingsy malis muna eh Si Bamba muna dito Hey. Ayan, si Yuri nandyan. Anood. Ayan. ka nakakasa Okay ba cover ng Wantags yung ano? Gandang ganda kasi ko dun eh sa ano, Laginis Casta, ah, grabe yun. <laughs> Warakin yung bus. Winarak na ni Smaglas yung bus. Winarak na. <laughs> Maraming salamat kay Crisis ah, sa nag-share ng ano, live namin. Yun. God sign, shoutout sa'yo sis maraming salamat sa suporta sis alam ko lagi ka nandyan Yun. kay the black G ano, batang ano, black G yun dami hindi ko mabasa iba medyo mabilis sorry mga katags yun baka nyo may mga kanta kaming bago yung uh, ah, 44 bar uh, challenge si Simbilig sa akin uh. wala ang ganun no? hindi ka pa magkakabit gusto mo ba gawin? <laughs> Huwag ako hindi, pero gagawa natin yan. Kasi nagkataon lang eh, sunod-sunod eh. Hmm. Hindi ko masikaso eh. Baka sabihin eh, porkit ano, unahin mo yung ano, di ba? Hmm, una ko lang yung mga project na naka-skid kasi yun. Hindi pwedeng ano yun. Hindi pwedeng baliwalain. Eh. Arwin Roelio, yun, shoutout sa'yo. At binabati ko ang asawa ko na nanonood ngayon. Ayan. Yan, pinusuan niya po. Ayan Iya. Joshua De Las Alas, ah, shoutout sa'yo. Justin De Vera, shoutout din sa'yo. At sa Team Dragon Drops, shoutout sa inyo. Lahat ng mga vapors dyan. Yun. Nakabahan ako mga lods. Mga katags. Ibang klase. Balik ano, tuwing, tuwing sasalang ako sa mga mga ganitong klase ng ano halimbawa kakanta ulit nakaraang kasi sinama kami ni Mike ni Kosa yun maraming salamat pala shoutout sa iyo Kosa uh, si Kosa isa sa mga solid na supporter rin talagang uh, wala akong masabi sobrang thank you yun shoutout din sa, la sa lahat ng mga rare people yun grab your rare now at syempre SSO Street Style Originals yun maraming salamat Ayun, so mabalik tayo sa sinasabi ko. Nasa na nga ba yung <laughs> sinasabi ko? Nakalimutan ko na. Ay, nakabahan ako pag ano yung ting bagong uh, sabak sa bawan nakaraan nag uh, live kami yun iba iba yung pakiramdam parang kinakabahan talaga yeah tapos ngayon ito naman sa bus naman so siblingan doon bumili pa ng konting chicha namin bawal din magpakabusog masyado dahil uh, tawag dito baka mahirapan tayo kumanta syempre mahirap kumanta minsan pag punong-puno masyado yun dyan mahirap din kumanta kapag gutom <laughs> baka makain mo yung mic yeah. and dito si Bambam busy sa panchichicks niya dyan <laughs> Uy, hindi <laughs> hindi, ah. hindi raw yun love din namin kayo syempre mga taga-tunog XB yan sa mga na, na tawag dito nakaka, nakakapagpalakas ng loob mo kapag yung mga nakakasama mo dati papatuloy tapos sasabihan ka na uh, kuya tumuloy, tuloy, tuloy mo lang huwag kang ano parang uh, ako sila nga eh sinusuportahan ka dapat, dapat suportahan mo rin sarili mo innocent di ba do it and I'm here nandito ako ngayon yan shoutout po uh, Sir Jan, uh, Jan si, uh, si, uh, si Beats at So, ang bilis. Kay Black G. Shoutout mo po sir kay John C. Beats. Yon, shoutout kay John C. Beats at kay uh, Black G. Uh, birthday ngayon. Uh, happy birthday sa iyo, tol. Keep safe. Celebrate mo ng maayos ang iyong birthday. Momay na to sa wish. No, we can't do that, man. <laughs> so, yung mga ano muna, mga L songs. Yan, mga L songs muna tayo. Yon, maraming salamat kay Jess Manuel Villadar Simbahon. Shoutout sa iyo Jess Emmanuel yon sa nag-share nung ano live namin ngayon. Maraming maraming salamat. Okay, ulitin ko shoutout kay Jan C Beats at uh, happy birthday uh, kay Black G. Birthday niya ngayon. Keep safe, man. Uy, malapit lang si Khalil Topi Mike dito. O, pwede ka pumasyal. Silip, silip kayo sa bus. Ayan. pa-shoutout, uh, wanted guest. Uh, wanted guest, sorry, sure. Yon boy, maraming salamat. Di mo ako sinama. Dang, pwede ka umabol, Dang. Ito yung unang ano, eh, si Jordan. Yun. Chab J, yo, what's up, Chab J? Naalala ko yung pinost mo. Ikaw pala nag-post nun. Kinab wish? oh, <laughs> sa wish bus, kinabahan ako eh. Yung bata pa, yung, yung oh. bata pa yung buwan. Sabi ko, ba't ka ano yan? Litim nga, ano? Nung bata pa yung... Mukha. Grabe naman si Bombom naman. <laughs> ba Ata pa naman kami ah. yung bata pa, oh, si Chubbs kasi yung nag-post noon na ano, nakita ng mga kamag-anak ko tsaka ng kapatid ko. Yun, uh, nagulat ako ba't bigla ako mapupunta ng wish bus. Pero di pa... Hindi, hindi, ano yun, parang ano. Wala pa yun. O hindi legit, kumbaga. Nagulat lang din ako nakita ko eh nakalagay sa ano eh. Naka-post sa Facebook. Gulo ko. Yo, shoutout sa iyo Denver uh, Denver Flores ng uh, Batang Valdez. Uy, Batang Valdez pala 'yon. Woop woop. Keep safe, ingat. Kami ay nag-aantay na lang dito sa bus. Ay sa labas ng bus. Nag-aantay sa labas ng bus. Yo, maraming salamat sa iyo Raymark Eliorando. Raymark L Yolanda maraming maraming salamat sa pag-share ng uh, live ko ngayon yun tsaka doon sa mga hindi pa nakaka-like tsaka nakaka-follow sa page ko yun paki-follow na lang tsaka paki-follow tsaka paki-like ah, uh, yung ano yung page ko so yun supportang malupit na rin yun yun sa mga hindi ko mababasa ulitin nyo lang nyo lang ano, yung comment nyo yun. Ah, oo, nag din yun. No? <laughs> so talaga gusto ko man sa Wishbot yung contacts. Kaya nga maraming salamat sa mga nagano uh, ah, sa mga uh, ah, tag dito, yung mga parte doon sa humiling na yun. yun. Maraming salamat. Megan Gonzales, uy tropa to. Shoutout sa'yo, what's up? Yun, kumusta na? Ah, idol, pamension sa asawa ko, shoutout kay Michelle. Ah. Okay, okay. Uh, Michelle, get well soon. Uh, super idol ka namin. One Tags in Harmony and Songs yun. Siyempre, pag One Tags, One Tags, it's Blings One in Innocent One. Maraming salamat sa suporta nyo. Kaya kami ngayon nandito sa Wish Bus. Yan. Ang tutusin kayo talaga yung mga tunay na dahilan ng bakit kami nandito. Kasi uh, binigyan nyo kami ng uh, binigyan nyo kami ng uh, suporta dito yung isang mayabang na Puro live ang puta, Mayabang. na rapper. <laughs> ang mayabang na rapper, pinakamayabang sa 44 bars challenge. Yan. Porket siya yung pinakamagaling. Ayan. Tapos ng bintana, naka-live ang puta. Oo. oo. Palibasa sikat ka na artista ka kasi. Kami na. kami practice na yun. Oo, oh, practice na kami. So paano mga So paano mga katags? Ay boss, ay sir. nandito na kami. Ayun. Paalam na kami. Mag-set up lang mo sila tapos disinfect. Pag ready na, mag-text naman sa akin sir. Ah, sige boss. Yun, sama ko si uh, ang wizard ng Wish Bus. Boss Georgie in the house, yo. Ayun. Sinumaptas ka na rin? Wala kay Bang. Hmm. Bali, padoble na ako para... Hindi nyo ako napapakinggan. Rinig ba rito? Hindi, hindi dinig eh. Wala namang ano sounds eh. Kanina malapit kami na ano. Binabanat na para makapunta ka kay Benson. Wala pa rin. Okay, yun. O paano mga katags? Babays na muna. Wala na si uh, Smugglers na <laughs> smugglers smugglers na mayabang mag-rap naman yan. <laughs> mayabang mag-rapper naman yan. Babaush! Peace out!